tekse senin ötün Bilmir adam geçsin ara Hayal aparır uzaklara Orada kavuşmamız olur mümkün Yardıma düşür ötüp geçen günler Kaş yine Saçıma çəkən yerdə sıra Bayılıram ki, hamısı xəyalımda qısa Xəyallarımın əli gülməm Söhbət uzun, ürək yara Qalmışam artıq avara Qəlbim atır təkcə sənin üçün Bilmir adam, geçsin ara Xəyal aparır uzaq silinmez izlerdi Herkesin öz taleydi derdi Bir zaman yanında olan hiç danışmasaydı yalandı Hayatın bela olmazdı Yüzün gülerdi her seher yadıma düşerken geceler Şöbet uzun üreği yara Kalmışım artık ara Kalbim atır tekse senin üçün Dilmir adam geçsin ara Hayal aparır uzaklara Orada kavuşmamız olur mümkün Bilmir adam geçsin ara Hayal kavuşmak nasıl olur mümkün